여러분 안녕하세요. 차기 호재 코레제 에이징 하나만 모시가는 bugün ikinci ders olarak Korece harfleri öğreneceğiz. Korece'de ünlü harfler ve ünsüz harfler bulunmakta. Ünlü harfleri ise tek olan ünlü harf 10 tane, çift olan ünlü harfler 11 tane, toplam 21 tane. Ünsüz harfler ise tek olan 14 tane ve çift olan 5 tane Toplam 19 tane ünsüz harfleri. Ünlü ünsüz. Türkçe'de ünlü sadece 8 tane var değil mi? Ama bizde 25 tane. Bu ne kadar çok aa diye düşünmeyin. Kolay yani. Geçen videoyu izlemeyin. Geçen videoyu izleyip gelin. Orada ne dedik? Sadece Korece çizgi çizgi çizgi. Çizgi çizgi sesleri değişiyor. Şimdi ünsüz harfleri yazdım ben. Böyle tek olan 10, 14 e, tane, çift hali olan 5 tane toplam 19 tane yazdık. Ben buraya şöyle yazdım. Siz bu e, Türkçe olan bunu okuyun desem ne nasıl okuyacaksınız? T. Yani sanki yanında E varmış gibi okuyacaksınız. T diye. Korece'de genel olarak bunların isimleri var. Giyok, Niyen, Digat, Giyok de genel olarak yanında e, A varmış gibi okuyoruz A. O zaman beraber bir okuyalım. Ka, na, da, ra, ma, ba, sa, a, ca, ça, ka, ta, pa, ha. Şöyle ve se, şeye oluyor. Bu gaya hem K diye okunuyor diyen kitaplar. Daha ya da T diye oku, oku, okunuyor işte. B ya da P diye okunuyor gibi şeyleri yazıyorlar. Onlar doğru değil. Örnek vereyim Kuzey Kore'nin reis. Biliyorsunuz Kim Jong-un. Ona biz Kim Jong-un diyoruz. Kim Jong-un demiyoruz. Bak mesela BTS üyesi Baptimin. Baptimin ise biz Baptimin diyoruz ama İngilizce olarak P ile yazılıyor. Sanki Park Jimin gibi. O değil. Biz ona Park Jimin değil demiyoruz yani. Jimin diyoruz. Kim isimler kim diyorlar. Bak isimlere Park diyorlar. Yanlış. Necip boş veriyor. Bize ne? Bize ne? Biz Türk'üzler. Türklere göre, Türk telaffuzuna göre ben size eğitim vereceğim. Bu kesinlikle ga diye okunuyor. Bu da ne zaman re, ne zaman le onu da anlatacağım. Bu da bir zaman, kimi zaman se, kimi zaman şey diye okunuyor. Bu da bir enteresan bir arkadaş onu falan anlatacağım. Burada da çift ünsüz harfler var. İki tane G'nin yazılmış gibi. Çift D, çift B, çift S, çift C. Bundan dolayı biz çift harfleri diyoruz. Okunuş nasıl Şimdi çift harflerin ses telaffuz hakkında anlatacağım size. Normal ga değil, ga, yumuşak ga değil. Bastırarak yani boğazımızı daha sıkarak. Ga. Buradan da ga. Ama şu var ya, ga, ga. Böyle da ga değil, ga. İçinden geliyor. Çiftte da ise normal da değil arkadaşlar. Da. Hani da böyle tek vuracağız. Da. Bunlar da aynı şekilde bunlar da yanında A gibi okuyacağız. Normal ba değil, ba, ba. Mesela? Bunu okurken biz abasi demiyoruz. Abbasi diyoruz yani, abbasi. İlk de ba diye okunuyor. İlk ise sa diyoruz, sa. Bu telaffuz ederken tebessüm demiyoruz. Se. Tebessüm derken o S'yi daha basarak yaparsak bu ses çıkıyor. Sa. Bu da ca. İki, ca. 14 tane tek ünsüz harf, 5 tane çift ünsüz harfleri öğrendik. Ne zaman R, L, S, Ş, A, ın yani ın harf. Ne zaman oluyor? Onu ünlü harflere geçtikten sonra birleştirerek size detay bilgi vereceğim. ABC yazarken ee, kural vardır. Ha siz de A, B, C, Ç, D onun sırası var ya onun gibi sırayla yazdım. Hani kafama göre G, A, M, G yazmıyorum. Aşağı doğru bu şekilde bu sırayla yazdım. Ç'den P'ye kadar arkadaşlar. Ça, ka, ta, pa. Patla, Yani Normal işte ga, na, da, ra bunlar çok yumuşak yumuşak ses çıkıyor. Fakat bunlar ça, ka, ta, pa diye sanki ağzınızda bir şey patlıyor gibi ses çıktığı için patlama ses diyoruz. Çık harfleri içinde bir yapış ses diyoruz. Yani böyle yapış yapış yapışkan yani. Ka, ta, pa, sa, ça gibi hem boğazımız böyle yapışıyor hem bazı zaman böyle dudağımız yapışıyor. Onu düşünerek yaparsanız iyi olur. Çünkü ça ka tapa bir şey patlatacağız. Ka ta pa sa ça bir şey yapışacak yani böyle bu şekilde öğrenirseniz daha iyi olur. Bugün ikinci ders olarak proje ünsüz harfleri öğrendik. Bunları ses ve hangi harfler hangi ses çıkıyor onun güzelce ezberledikten sonra üçüncü videoda devam e, videoya devam edeceğiz. Artık ünlü harflere geçeceğiz. Çarpı Hoca'ya da Korece eğitim videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.